51 sam moto vlog danas u vlogu se ja i Sone malo vozamo tražimo ovaj pumpu da naduvamo njegove gume dakle ovo je proba ovog mikrofona koji sam stavio u kacigu da vidimo kako će da ispadne sa tim ne znam da li se čuje vetar da li se ne čuje vidjet ćemo to sve kad budemo radili video evo ga Sone san Javi se za video. Neće, nije nešto komunikativan. Danas iznervirao se što je ogreba okrapa. Nećeš da pričaš sa bratom, a? Nećeš da pričaš sa bratom. Javi se za video. Vrabica <laughs> je malo smoren danas. Malo je ogrebao krapa, familio i tako. A ima ovu budžu, brate, na, <laughs> kategi. Ko kameru da nosi, ono, red za vao, dalje traje. Ne znam ja kako se zove, ovo je za snimanje, za snimanje filmova. Znači, stavio je kameru, ko da ide da roni. Brat moj. i evo šonetu e, duvamo gume. Duvamo gume. Još, još, još, još, još, još. Dobro je. Savršeno brabo. E. A da je s ove strane ti lakše? Nije, lakše mi je s ove strane. prgaš na Zašto lakše? Kad može teže. Mogu bi ja i svoje da doduvam, ono? a? Ču da doduvam i moj. Hoću. Stavi ti tvoj pozadi, ja ću da uzmem taj. Ili napred ga stavi. 1.4 jedan ti bila guma, guma, brate, Koliko? Bila je jedan Sam sam se isprljao, znači... Ko? Ko me natera da duvam ove gume? E, stavi mi na 2.9. Sad sam se znači sprdao, ali naduvali smo gume, iskuvao sam se Evo vremena se super poslužilo. Baš super. Krenula je kiša da pada. Ništa od naše vožnje danas. Eto, barem ću da ovaj mikrofon. I tako, idemo dalje. no, no, no, no. Mm-hmm.

лайкайте, шерите, субскрайбуйте. До сега да му следващи видео.